Ha? Ah, binuksan eh para ano, i-customize. hindi <laughs> Narinig niyo na pala ako kanina pa. <laughs> Hello guys and welcome back to the stream. This is Big Shift Kitchen and we will be streaming Back for Blood So, Sando Gaming tayo today kasi ang init today. Grabe. Okay. Ayun. So, sakit ulo ko kanina. <laughs> But anyway, of course, if you want to support the channel, firstly, you can do so by following our Twitch, which is this one, and subscribing if you want to support me further. Also, you can subscribe to our YouTube channel where you can find our old clips. No? So, sayang hindi ko palang download yung VOD ng ating assembly nitong glorious na ano, GMMK uh, ah, TKL. Sad. Sad <laughs> ako dun. Anyway, tagal ko rin kasi di nag-sign in sa, ano, eh, sa Twitch eh. So, okay lang yan. Marami pa tayong keyboard assembly na gagawin in the future. So, bakit nakabukas yung ilaw ko? Eh, ako ba yung nagbukas? Ano pinatay ko to kanina eh? Anyway, so ayan, pa backer blood na naman tayo. We'll be joining my friends again. So, Silver Ash and Roxin. So, we'll be joining the channel shortly. Toolkit door sa taas. Surprise. Okay. Hello. Kamusta? Join ka na TV ito. Ah, magja-join na ako. Second month pa lang kami na act Tama ba? Ah. Uh, Ogi. Sino mag-heal? May hype. Wala tayong healer. <laughs> Ate ko healer. Ah, on... Okay, sige. mag Join na ako. Nakaswat siya. Natapos yun na yung nightmare lahat. Grabe. What the yes. fuck? Siya na. Wait lang. Ayusin ko lang yung mga decks ko. You'll never be able to move Okay, let's do this. Ah. Ay, hindi na tayo namatay, Chua. Naalala ko na. Ah, dito nga tayo namatay dati. May specials ba? Tallboy daw. Tallboy dead. Hmm. Aray. Parang meron sa likod. Ooh, bullet penetration. Kunin natin yan. Yeah, maganda yan. Large caliber? Oo. Ah, ah. Hanggalin na natin yung damage resistance ko. Ah, mag-headset lang muna ako. Ayun lang, ano pa ba? So, ang cards ko currently is for mobility. Sige nga, i-send, i-send mo screenshot sa chat. Sisilipin ko lang mabilis. Ah, wait lang. Ano? Ah, alam ko na. Sasend ko na lang siya through phone kasi mag magkahiwalay yung yung Wait, Discord ko sa kanya. Ano ano This... Oh my god, yes, let's go. Ay, aso, ay, pasok. Ah. Kailangan pumasok ni David bago magsimula yung hype. Hindi siya makakapasok. Sabihin mo daw sa ate mo. Ah. Ay, David, pasok ka na lang pala. Okay, oh, sige, sige. Kasi may hype. Pag pumasok kami dito, hindi ka na makaka-join. Sige, sige, na. Okay. Ah. Uh, join Ilagay mo na lahat ng magandang card. Okay, sino yung join ko? Hmm. Ako, join game. Okay. Kaparty ka ni Robin. Okay, yes. There we go. Oh my god! Ano ako dito, guys? Okay na. So mostly ano stamina based tsaka movement based yung mga nilagay ko plus weak weak spot damage tsaka stumble. Okay. Nag-enjoy ako doon sa Istanbul eh. Uh, wala pa si ano, wala pa si David. Tira na siya. Justin. Ah, okay. Bot pa rin eh, bago tayo pumasok. Hi, uh, I'm here, Kaya I'm na, here. Kaya na, yun, na, yun, na, pasok na. Ano yung baril niya? Ah, shoddy? Ew. <laughs> shoddy me no likey. <laughs> Sabay ganun. Hindi ka Tama tama yung aha. Sa bagay. Meron, na, meron, na, meron pala akong ano, plus one stumble automatic. Ay, depende. Pag nakuha ko yung card. Sana makuha ko yung card. Combat training ba yan? Yeah. Hmm. Bibilhin sa ano, supply? Hindi, hindi, hindi. Na meron na siya. Pagka ah, pagka-roll, ina. Sana ano, pagka-roll meron na. Para magamit ko na. <laughs> Actually, nagamit, nagamit ko na pala siya last time. So, technically, hindi ko pala kailangan ng bullets na pan-stumble, oh. no? <laughs> ano pa rin, kailangan pa rin ng attachment. Ah, okay. Uh, plus one stumble damage siya. Ano what the fuck? Ano ah, okay. Toxic spill yung corruption natin, puta. So we do. Down every last Briton. Okay. Maganda yung weapon na hawak ng ano mo? Bot? Or nag-iba? Ah, uh, nagmama ko eh. Oo. Oh. Wait lang. Uh... Okay, naman tayo mo kung weapon dito sa hype. Alam, waiting. Nasa na si David. Sorry, sorry, sorry, sorry, sorry. At least maraming pera dala yan. <laughs> I'm joking, I'm ano? joking, David. Pag matagal kasi si Chua na makapunta doon sa bilihan. Dali ba? Ano ka ba? Walang mabibilang upgrade dito. Bibili ako bomba. Ay, di kailangan. Kunin mo na lang to. Yan, akin na lahat. Ay, kinuha! Ay, ayan na. Naglag lang. Ha? Huh. Wow, may legendary! Bibili kayo legendary. Wait, eh. Ay, ang plus 100 ano? Wait. Oh my god. Gusto ko... <laughs> gusto ko oh bilhin tong LMG, kaso mas malakas yung shoty. Ano, antayin mo, magkakaroon dyan sa ano? Yun mga mark chest mamaya. Ah, kasi blue pala tong hawak niya na ano, pero walang perks. Walang attachments. Ah, sige, kunin ko na to attachment ah. <laughs> Ako, kunin mo na yung tinatira ni Robin. <laughs> Mamaya may makukuha tayong blue weapons Yun. dito. Nice. Eto may stumble oh. 25%. Bigay ka 100. Ako na. Okay, what Bakit? else? Ang ate mo. Ah, okay. Meron akong ano, Ano Ano siya 3991. para sa inyo na pwesta, Chua? Ha? Ayoko na. Joke ka! O nga pala. Kaya na, camouflage sir. Kailangan mo to. Pwede nga Yung pala, ano ha? naalala ko, pwede nga pala mag-sprint habang mabaril. Yes. Nakunat na! Maabot na siya sa atin. Hindi niyo ako pinatulong. Totem! Totem! I found the totem! Patayin niyo yung mga eggs sa taas ah. Eggs yung total na dito ah. Ah, sige. Ah, sa taas. Paano kukunin? Hindi ko alam. Basta na, natutinag ko na. Oh. Ito, paano? Ko. Ah, Nakakakit tayo dyan. Ay, paano? Meron sa likuran? Oh, no. How? How? Walang daan. Baka ka-iikot. Iikot ah. Yeah, okay. So maghihiwalay, kalahati mag-open ng totem, kalahati mag-nest. Sabi mong sinasabi. <laughs> Recipe for disaster yun pa naghihiwalay eh. Oo nga eh. Oo. Oh. Ayoko. Iniwan niyo ako mga deputa. <laughs> sorry, sorry, sorry, sorry. Sabi niyo, nag Ah. Okay. You okay? Take this. May molotov sa baba, oh. I have two crabs. So you're dead. Okay, supplies dito. Pwede ko na yung mga shotty ammo, ah. Nasaan yung totem na nakita natin kanina? Di ba nasa taas? Oo, sa taas pero wala pa. Huh, weird. Nag-enjoy ako sa shooting while moving. Valorant ba to? oh my god! Grabe maghila yun. <laughs> Di ba doon tayo namatay last time? Mahinila tayo sa apoy. Yap, oh. yap, yap, yap. Ang index mo. Natatang papakyat. Saan dyan yun? Ow! Ano ang Ow! Nas nasa na ako. Isa pa. Okay na. Bakit nasa-flashbang ako? Ang sakit. Lahat. Nagpa-flashbang na. Get tayo, David. Okay, got it. Ay, shit, shit, shit, shit, shit, shit, shit. Wait lang, puntahan kita. Where the fuck are you? Ayun. never Inner layer ba? Thank you. Appreciate it. Inner layer agad. Pwede mo muna yung totem na isa. Hinahanap ko ah. actually, hindi ko makita. May inner layer, may inner layer. Inner layer tayo ah. Oh, legendary things. Ah! Putang ina mo sleeper ka! Ayaw, may na. Sobrang excited. Nag-pop scare siya sa akin. Kasi sa harapan ng screen ko, yung mukha niya, gargoyle. Hindi pa tagilid, so as in frontal. Ay. Anong frontal? Ako, oh, Beryl, makataas. Bumaba muna ako. Amo-amo dito, guys. Amo. Kami na dito, eh. Ah. Kami sa taas. Kami peeps. Pakpo na kayo. Nakaranin ka naman ako, no worries. Hindi ko talaga alam kung nasa totem kanina na nakita natin. Stinger deep. Stinger deep. Ay, sorry. Akala, yeah, sorry, akala. Nakita ko na. Nakita mo na? Okay. Dami gamit. Warp chest, wag bubuksan na. Thanks, thank you. Okay. Parang... Shotty amo uli. Thanks, huh? Bye-bye. uh, <laughs> sniper rifle, please. Ah... Uh, ayoko ng shotty. I don't want to go shotty all the way. Ayoko rin mag-sniper sniper pala ko. Hmm. Sige, marami pa naman tayong makikita. Check out Intel. Sa likod! Oh my god, may tech na eh. Ganda na hatchet oh. Kaya nga, eh, mo? Ah, uh, Auto knife ako eh. Ah, auto knife. Ayan oh, sayang eh. Actually, mas mabilis yung knife. Sino magdadala ng tumuting? Oh, ulit. Ulit ko eh. Pag kinuha ko yata yeah, ang shot eh. na to. Hindi. Konti ng amo. Tama ba? Ito yun, di ba yung kanina? Oo, ito yun kanina. Sa bababa tayo. Ay, hindi. Mas malakas pala to. Okay. Pero tataas yung... Uh, ah, doon ako sa may accuracy. Oh, may David ah. Just in case. Okay. Bumaba na kayo? Oo. Ah, ah. Okay. Matakbo na ako kasi may naririnig na ako sa likuran ko eh. Ay, thank you. Hi, optical na yung... Puta. Tayo na ako sa kayo, baby. Okay, Robin. Tingnan dito. Kakamarda? Start tayo. Dito, dito, dito. dito. Yung ano ayun ah, yung Joseph, iwan ko sa gitna. Oo, dyan na. Pabalikan natin yan. Okay. Buta ko sa inyo. Ta- Takbo talon kayo dito. Ah, kaya. May Ferret siya. God! Sa likuran pala na nyo, Rich. <laughs> stinks. Ano? Bakit ulit? Oh my gosh. Puta, puta, puta, urchin! Urchin. Stinger producer. Thanks, Sue. Thanks, Sahil. The Items natin dito? appreciated. Ay, <laughs> sorry. sorry, sorry, sorry. <laughs> Nabaril ako. Eh, hindi yung mata dito? Ito ba nang ulog si ano? Kaya ate ko din lagi nang ulog. Eh, si Luis. Si Luis din ang ulog lagi siya. Spidey. Guys? Nangyari? Why? Puta, okay pa ako. Way pa ako. Ah, touch. Right ah. up sa may Shit, shit, shit. Ah. Okay, next tier. Tall boy, running. Ah, dito ako sa bahay. Hmm, item din oh. Ah. Nakaamo lang. It's kind of shit. Guys, help me. Mag-ingat ka tumalon dito ah. Tam hiljoho. Játékok dobsára. Te found the nest. want walang cards! Oh my god, yung ate ko! Wait lang. Tapahan ko. I shit it. I got gotcha, you, hon. <laughs> okay. Thank you. <laughs> yung ulo niya. Guys. Sorry. Ah! Wala na akong AR. <laughs> Sa ano ko? Ah? Wala mo talaga mata niya pag talunan. Ay, eh, ako, muntik <laughs> na malaglag. KR, ito, ito, ito. Actually, marami. Kailangan ko marami. Here, take this. Tapos pa-heal. Ay, okay pala. Hindi na pala akong atip. May inner At, there eh. Oo, oh, may inner. Isa pa totem. Kunin natin yung totem. Kailangan natin isang totem pa. Dalawa? Kunin natin dalawa? Oo, bago tayo pasok na inner. Bakit dalawa? Alam ko may isa pa dapat dito. Warp, warp chest. Meron? Oo. Ah, ah. Kailangan magka-shields muna tayo bago buksan. Ayokong mag-AK. Hindi kaso yung rate of fire. You like the rate of ah, fire. Hindi ko matatanggal yung attachment nung ano. Nope. Shotgun. Unless pwede, sa safe room pwede siya i-unbolt. Ay, sa safe room oh. lang. Wala akong pang stumble. Ano, bubuksan na ba? Buk Aso sa lakas tong AK eh. Pukta oh, mo na, may ano ko. Dahil sa lakas ko. May sniper dito, David. Ayoko ng barret. Tingin. Oh, walang light machine gun, sad. Hmm. Kailangan na na LMG na may stumble. Shotgun! Ito, hmm. light machine gun, LP. RPK, kunin ko to ah. Okay, oh, go. Hmm. Anong sniper rifle itong M1A1? Hmm. Ano attachments? Nasaan yung isang totem para makapag-inner layer tayo? Yung wala pa ako nakikita. Ayan, yeah. chat, dyan. Siya mag-ranch rifle now. Ha! Huh. Umikot na tayo. Kunin ko lang yung totem. Pero, nasaan may isa pa dapat eh. Ito na yun, di ba? Tapos na to eh. Pero mag-inner layer tayo eh. Dito, dito, dito, dito, Chua. Ay, hindi. Pag mobile tayo din, hindi tayo makapag-ino. I can hear ship. May, may webbing pa dito, oh. Meron? Oo. Sige nga, palinga ko yan. Saan kayo dumaan? Dito sa left. Nasa ka na? Render stinger, Nandito pa ako sa ano. Pabalik ako dito sa ano. Pinagkunan natin ng gamit. Sa parang pinakagitna. Ah, okay. Nakita mo na kami? No. Yan, go. Oh. Yeah, punta ko natin sa drop down escape hole, tapos nandito kami sa kabilang butas. Okay. Ito ang dami pera, Robin. 615. Putak na eh. Ay, well, galing ako. Let's do this. Dito, dito, dito, dito, dito, dito, may horn. Baksak. Robin, ay! Tallboy! Mamatay ka, Tallboy! Asa ka, asan ka? Ako sa kabila. Shit, ang dami. Oh, no. Getting pummeled. Ah, ano, ano ko, dead sa Dalawang tall dito, tsaka maraming... Maraming shitty guys. Okay. Saan yung banda? Ow, ow, ow, ow, ow. Actually, hindi ko makita yung ano. Atar ka. Wala-wala yung highlight ng body niya, no? Kaya ka. Wala na. Wala tayong DPM. Pipe bomb. Inner na. Parang mali na pumunta ako dun sa kabilang drop-down hole. Eh. Yung totem, kunin mo chew ah. Oo. Ah, ah. May isa pang totem dito eh. I never knew so many people Shredder ah. Until they decided they wanted to eat me. Ay puta! Ay hindi pwede dito mag-slide down. I will not be sliding down Thanks, there. God. Webbing, I found the webbing. Bebe. Sige, sige. Kami totem. Left, tinag kay Red Kit ah. Okay. ako. Walang totem, no? That's mine. Got to patch this up. Walang to? Ano to? Greatly appreciate Na nasakto na akong dalawang tall boy kanina. What? Ah, uh, no, chua to? We've got a cruiser! Okay na. Saan nyo to? Direct kabisado ba ng ate ko? Parang ang dami. Tingin ko malapit ako dyan. Pero may cash oh. Sa May cash? Oo nga. Kay Robin. Ate ko sa samahan ko lang. Sige, go. Ay, shit. Ay, shit. Oh, God. Cord. Harap mo, Robin. Sensya ko muna sa oh Latsuma. Marami rin dyan, oh. Wretch. Sa kanila atay, yung wretch mo. Oo, oh, ah, sa kanila, kanila. Dalawa na ako, patay na. Okay na. naubos buhay ko dun sa shredder. Halika, may, may ano ko, may... May ate ko dapat mag eh. May ano pala, may medkit dito. Medkit here. Not really ideal conditions for treatment. Could be worse. May bandage pa siya. Did we get them all? It's ako, may bandage ako. You might need this. Bandages here. Ang dami pala dito sa taas. Okay, ayaw na natin mo mag-heal. Need to patch myself up. Nasaan isang Team, Para mapunta tayo inner. Bruiser Stinger. Tingin ko malapit ako namatay dyan. Next Rambo. Kaya ba niya? Tem cacho dentro da nossa leva. Warp chest ulit yun. Ang kung sa na... Warp chest, buksan ko na? Ah. Oo. Pinuksan ko. Habang may shield kami. Perfect. Sniper. Hold still. Sniper at saka ano. Backstop. Desert Eagle? So much for sterile condition. May reflex sight dito. Not What'd really you push? shotgun. Defibrillator. Taking this. Tangin na, napas ko na. Ay! Kung mahanap pa rin katawan ni David na pwede ko siya i-revive mo. Oh. Yeah. Hey, Intel! This could be useful! Wala nang totem, no? Isa lang. Bitch. Okay na. Pwede. Okay na. Ew. Hmm. Wala, walang, walang totem, no? Wala akong makita, honestly. Ang weird. Ang laki masyado. Ano to? Ay! Si ano? Sabi kasi pagkatas pa lumuhod yan eh. Ay, sabihin ko na yung... Ayan na, dalawa na. Sige, mag-inner muna tayo. Inner muna sisali, tayo. Oo. Sisali natin sa next round. Palis ko ate ko. Mag-play ka, ano? Mag-play ka muna, Luis, para ko ka na. Sabi mo tapos sa... Ah, Robin. Babantayan ko na yung likod gamit apoy. Okay. Focus tayo sa baba. Ay, po, nakakapit. Reloading! Now my car getting away. Okay na yung likod. May specials dyan? Meron. Patay na. Ay, May isa pa. Oh my god, alayin ang katawan mo, no? Nang baba? Dead. Wait, nakikita nyo ba kung nasan ako? Nakita ko pero nasa baba. Parang nahulog ka ba somewhere? Ah, ano eh, tumuloy-tuloy ako pababa eh. Ah, feeling ko nahulog yung katawan mo sa... Hindi na namin makita. Pwede. Either there na tayo, no? Inner na lang, mabubuhay si David. Oo nga. Pagbalik, pagdating Ingat mahulog dito ay. Ah. Bawal ah, mahulog. Ano inner lair. Ito, ito, ito. Minark ko na kanina pa to eh. Formation. Ah, mas malalim nga ako kasi yung... Yung drop down kanina yung pinasukan ko yung malapit dyan eh. Ang lalim pala nun. Got to patch this up. Uy, first inner layer ni David. Hindi ah. Inner layer kami last time. Like oh, inner layer? Okay, Nalayo kami. Dami naming items. Yung nila Luis. Nasaan na yung machine gun ko? Nandiyan ba? I Ay, nakasave yun, yes. Nakasave yung save na yan. Hinaharap. Ano yung act 1 namin na nasa chapter 3 na, Oo. Hinahanap ko rin kung nasaan yung machine gun ko eh. Ha? Umalis ba ako nito? Umalis Oo, umalis ka. At Sunday? Umabot kayo ng Act 3? Oo. Okay, umabot kami Act 1, Chapter 3, yung... Act 1, Chapter 3, oo. Ah, eh, Act 2 na tayo eh. Eh, tapusin lang natin, tatong stage na lang yun. Yung baril, ito na nananaman tayo, yung baril ko na <laughs> Actually, yung baril namin maganda pagpasok. Wala akong um, pakialam, ito to itutuloy natin. Invested ako dito today. <laughs> Nag- Lagi naman daw ako na yung mga baril ko. Um, not hmm. Recoil control, o weak spot damage, aim speed, tsaka, ay, 20% accuracy pala yun. Okay. Yukoy. Okay. Robin, ikaw susi dito yung grenades mo. <laughs> tapos, tapos uulitin natin. Ano uulitin? Ibang act 1 sa act 2. Oh. Anong kailangan dito? Anong ano? Anong ano? Bila akong flashbang para sa Breaker. Sure ako meron eh. Dala, dala kayo isang defib ba kung kaya nyo? Sige, ano? Palit ako. Dala ko ng dala ko isang defib. Okay. Tara. Hmm, just what I needed. Aray! Ow. Hindi kayo masusugatan na arte ng mga to. <laughs> <laughs> Suppressor, hindi ko type. Hindi ko rin. Hindi rin namin kailangan suppressor ngayon eh. Ay, ta ta Oh my god, may nakuha ko guys. <laughs> ano magandang weapon na lumabas? Ay, kunin mo to. Kunin mo tong weapon ko, David, maganda to. Yung top 14 ko. May legendary siya nasa dulo. Top 14? Oo, check, oh, check mo na lang yung score ng iba ko sa taas kung ano yung mas mataas yun yung mas maganda. Alin yung, alin yung ah. weapon mo? Nasaan? Yung TAC 14. Wala, hinahanap ko kung nasaan eh. M4, M1A1, AK-47. Kunin niyo yung cards. French rifle. 870. Ah, Actually, I haven't. Hello daw, Mabel. Hello po, Mabel. Hello daw. May pills dito. Oh. May ano, green lang. Eh, sniper site. sight. Puro attachment, di ko type. Kaya nga, nakakalimutan. It's Maganda nyo lang. Bakit ano meron? Ah. <laughs> hmm. Ayoko ng Phoenix talaga. I'm so sorry. Okay na ako. Masaya na ako sa sa... Ay, ako sa gabi. Ang ng barot ng bala ko. As sniper pala to. Ano? Hindi naka-shotgun ka? Hindi, naka-sniper rifle pala ako. Gusto mo sa inyo lang to? May legendary ako. Hindi, okay lang to. Maganda to, maapoy to. Kada hit. Ay, okay. Eto to. Sa'yo na yan. Uy, parang ang ganda yan. O, oh, epic. Ah, ano oh, yan? Legendary siya. Saan mo nakuha yan? Sa shotgun? Sa warp chest na. Oh. Lahat ang matamaan ng bullets niya, mga boy. Hmm. Now Ay? Oh. Ah, okay. Bakit kasama yung M1A1? Ay, ah, hindi, okay lang yun. Hmm. Ah, kaso hindi siya na, hindi siya na, hindi siya nalalagyan ng attachments, no? Ayun lang yung sa kanya, oh. Time ako. Robin, Kulang ano? sa range eh. Paano di ko type? Oo, oh, palit ako rin ako. Ano. Ito na kata. Halika, Robin, uh, i-grenade mo lang pag mga tall boys ha. Tsaka yeah. riggers. Other than that, pag boss, alam mo na gawain natin, tatakbo. Wala akong flashbang ha. Ako may flashbang ako pang boss. Isang grenade lang, Robin ha. Oo, uh, oo, oo. Titipirin natin. Okay. Boss to sure ako. Oo. Ah, ah. Puta. Go, go, go. Balik muna sa base. Naubos ko kayo dito. Turong ka Robin, maraming, maraming ano, mobs. Ah, kaya pala konti. Sige, okay na ako mag-sniper ammo. Naubos yung flashbang, oh my god. Patay tayo sa isang boss mamaya. Wala bang flashbang sa baba? Ay, o nga pala, may 200% penetration nga pala ako. Ay, go! Yung card ko nga pala kanina, sakto yung sniper rifle, tagos sa tagos. Oo, maganda yung pang tad-tad. Yeah. Junk. Tad ka na, true. Tara, tara. Kuha lang ang sniper rounds, ha? Yeah, intel. Dali, mag-aano muna ako. Maglilinis muna ako. Kaya ako para sa'yo. Oo. Eto, dito tayo next Robin. May cards pa? Ay, hindi. Kumuha na ako ng card pa. Save mo yung grenade mo ah. Di, di ata nakuha nung sa cards na yun. Not sure. Go, go, go, go. Oo nga, di ko nga nakuha. Ay, Robby, nasa ka na. Nandito na ako. Ah, okay. Ayun na, alam mo na, isang grenade na sakto. Kaya mo? Okay. Ba, matalino to mga to ah. Ay, sorry. Okay lang. ganda naman ng umaapoy na yun. Saan? Wala kayo. Ha? <laughs> Ichua, ah, meron din isa pa. O, oh, dalawa pala eh. Tara. Nakuha mo na yung pera, Robin. Yep. Tara, tara. Wala pa rin totem sa laman, no? Yung mga layer. Wala pa. Eto isa. I'll be Patay tayo mamaya. Feeling ko ogre yung laman na isa dito. Uy, ang hirap ng owner ha, gago. Ba't nangiinig yung screen? May corruption card na ng portfolio mga... Balik na, namatay na lahat. Balik okay. sa base natin guys. sulit yung bala. Need that. Nalala po ako, by the way ah. Isa na lang? Okay. Uh, dalawa na lang ng butas naman eh. Yung isa dyan boss, so di mo naman gagamitin. Oh, type na dito. Kunin ko na ba? Oo. Uh, ah. yung totem? Uh, ang kalog naman. Okay na. Pag masyadong malayo. Ha? Malayo yung... Boss na nga tayo ba din, oh? Oo. Naiiwan ka, Chua? Sadly. Ah, hindi pa rin exit. Eh, bebe. Okay lang pala si Bird nang maingit ka. Huwag tatapakan yung capture card, ha? Ah. Ha? Ano? Ah, yung kapatid ni Chua. So, si Chua din siya. Ayos. Oh, ano nalalaglag. Feeling ko over. Ay, bird. Pwedeng wag, wag ka dyan. May hindi ako nakikita eh. Hindi ko puta. Auger na, di puta. Ah, saan si over? Ayun na nga. Hindi natin maghiwala wala yung saan eh. never so, so. May huli tayo. Sige. Okay. Just a scratch. There. Mamatay na. Half na lang. Ay, ang daming ano, daming epal na normies dito sa akin. Guys, at daw. Wait lang ha. Ah. Medyo maraming normies dito sa likod ko eh. Dadaan ko lang sa base. Ang saya nag-down ako Shit. tapos type na shoot yan ang ano ko. Down ako. Konti na lang. There you go. Okay na. No fixing that. Lucky for you, I'm a doctor. Nice, thanks. Flash eh, Ubus, Sniper ammo, where are you? Medkit! Hold still! You need this more Sniper ammo? Sniper ammo. You need this if you're injured. Ele ensinou o Medkit! Take them! They'll help with the pain! Chua, chua! You know. Pain, painkiller. Ah, okay. Sige ako na. Tara. Well, that was a fine hullabaloo. At ano yung last totem? Nasa yung tatlo? Okay. Ano? Dalawa pa lang. Nasa yung... Pagsamahin natin. Oo, oh, nasa yung isa. Dalawa pa lang to. Ah, Eh, tuh, tuh, tuh, Ah, Ah, segede dia masa exit. Saya exit. Ah, انا دي طاقه ما يدل احد يدل معايا Let's go. Oh my god, natapos natin. Alis na the ah. take after next Ah, ah. Si Luis. <clears throat> switchy, switchy. Maybe 30, hindi ka pa pwede dyan. Clumsy ka. Wait, tapat ko na electric fan sa akin. bet ko na PLDT ko ha. What the fuck? Oh my gosh, walang healer. 6k? May gulay. Sarap. Supply points, ang dami na naman. Yes, maraming bibilhin. Oh yeah. Wait lang. Na naman yan. Luis, nadidinig mo ba kami? Luis? Ilang ako? Luis? Ah. Eto na, hindi ka na mag-join. Wait lang. Eh, Salamat sa Inner Hive. Ang lalaruin ba natin yung ano, yung isang save file? Ay, oo nga. Robin, ano ba? Act 1 or tutuloy natin to Act <laughs> malakas lahat ng baril natin doon. So, pagpasok mo doon, malakas din baril mo. Diba? Can you hear my silence? <laughs> o yan, nakuha. Kuha ng large caliber round, CA. E. My silence. Ano? Ha? Huh? Anong, anong meron, sir? Can you hear my silence? <laughs> Ay, naku, nagsisi ako. Kinuha ko to legendary. Shit. Walang attachments. Magsa-stamina ba ako? Or weapon Sana may ano, sana may stumble rounds. Wow, si Luis ang doktor? Ikaw ba to, Luis? Ay, Ay, ah, size. Ay, parang... Parang di yata ako pwede mag-stumble around sa tanong. Wait lang, wait lang, wait lang. Ihi lang. Magkano mga pera niyo? David, magkano pera mo? Ah, 6-4. Oh, nice! Marami tayo mabibili. Yep. Marami tayo mabibili. O gano'n ano ate ko, wala nang dock ha. So, mag double ingat tayo. Bakit? Wala nang healer. Nang healer, okay. Inayos mo na ba yung deck mo, Luis? Oh. Naglagay ka ba ng patient hunter tsaka yung mga weak spot shit? Oh, yun, oo. Okay. Wala akong, wala akong mga pangyan. As in, Parang medyo... Lagay ka na ano, ano maglagay ka na isang economy card lagi para sa team. Parang yung yung sa akin lang yung ano, yung kapag sa crouch ka, hindi ka matatamas, hindi ka ma-damage ang friendly card. Or just Yeah, a- kinukuha ko yun. down in front. Okay, ano bibiling ko? Yung quick slot, bilhin mo yung quick slot. Quick slot, okay. Ah. tapos, Luis, bilhin mo yung health at stamina tamo. Ay, para mas gusto ko to reflex sight. Okay, fine. pera. Reflex sight tayo. Wala kang pera? Wala pera yan? Walang pera yan? Yung inopen mo, Luis? Ha? Meron dito high zoom scope kung gusto nyo. Hello. Dito na ako. Robin, bilhin mo yung team health at stamina. Bakit ako may 6k kayo eh? ah, bakit? Ano 6k? Napaka-arbitrary naman ang number na yun. Hoy, naririnig ko kayong kanina. Ano akala nyo? Saan? Joke. I-max out ko yung slots ko ng bandages ah. Ay, hindi. Ah, Kuha akong tatlo. Kahit dalawa, kasi baka may makulat tayong isa. Okay, sige. Tapos yung defib, sino gusto magdala o ako na magdadala? Ikaw lang, kahit isa lang. May toolkit Okay. ba? May toolkit na. So, anong dadaling ko? Wala lang. Wala na, dala na lang kayo ng kailangan nyo. Bilhin ko na rin yung team Binili- mo ha. Pinili ko yung stamina. Ay, okay, bibili na mo. Ay, Hindi. timamog. Okay, Imamog ko. Oo. Mayaman tayo. Her keys. Oh shit, lang to. May trauma tayo. <laughs> May trauma kami ni David. Wow. Yeah, we got trauma. Shit, ang bilis ko gumalaw. <laughs> Ang binili ko cart. Shit, ang bilis ko gumalaw kahit naka-aim down ako. Ah, <laughs> ang saya. Bird shade ready ko ah. Bird shade ready. May birds. May first time ko dito. bilis ako masyadong gumalaw na tong silver ash na to. Oo, oh, may pera ako, hindi mo kinuha. Saan? Wala na. This is Hub 1. Over. Oh, I got it right, Horde! Horde! Over na ako, bye-bye! Over. Ogre ba yun? All boy? Alin? Oh my god, may ogre kaya pa. Takbo! Takbo, papasok, papasok! Shit, da oben ist er hoch. Kailangan natin ng flashbang. Pwede pa ba bumili? Hindi na. Tapos na yung time pwede eh. Pa. Pwede pa, pwede pa. Mark for death na siya. Pwede na Oh my god! Kinuha ko! Wait lang eh. Oh, Taste oh, my oh, oh, shit! Nakapure chaos pala tayo. Ano yun yun? Wala tayong pang-heal masyado. Ah, puta. Hindi gagana lahat ng healing item sa atin. Shit, tas ganyan yung buhay natin. <laughs> Ah. Sana na gano'n kayo, hindi kayo nag-cabinet? Bili kayo ng ano, bili kayo ng health sa ano, sa shop. Sige, bilhin 100 ako. pesos. Pesos eh, no? Oh, close na. Pesos talaga eh. Close na. Oh, shit. Oh my god. I-drop mo lagi yung defib mo pag ano, in times of trouble. Ah, sige. Iba-bandage ko na lang sari. Ay, hindi gagana yung bandage, no? Naga- No, 25% efficiency lang. Gagawa bandage na muna ako. Konti. Ah, fuck! konti lang. Yung specialty ito. Hanging back a little bit. Wait lang ah. Y yun nasa likod lang natin yung birds eh. No? Patay na. May wrench sa likod. May sleeper daw ah. Patay niya agad natin minamark. Patay yung wrench. Okay. Kasi nakamark for death na debuff siya. Ne! May, may, may, may isa pa! Okay na. Eh, minata ko nun. May isa pa dito. Parang may isa pa sa likod, no? Parang meron pa. Ako na sa red. Ako na sa red. Mark for dead. Just what I want. got this. Nothing to be scared of. Pera. Mag-hoard na 10 seconds ha? Ah. Dito na lang tayo para akyat sila bago tayo mapuntahan. Sige, dalawa rin yung dalawa front. Eh, oh, dalawa sa likod, dalawa sa Sige, dito, dito kami sa likod, Robin. Shotgun shells. Ang bilis maubos ang bala ko, putik. Luis, focus ka sa malayo ako sa mga dito sa harap. Turn tayo ito tabi. Wait lang. May nakakat... Wala pala dito sa likod. Wala lumalabas sa likod. Tutulong ako. Kalat... Wait lang ah. Tangbang ako ng konti ah. Okay na kayo. Okay na. Wala mga horde yun. I can hear rear and I'm breathing down my back. Get out. We're not in here. Bibili ko meron, bibili. Meron dito ng ano. May grenade ano? Ang kaning grenade, may urchin ah. Tell me where. Ah, ako may pera. Ano to? Ano to? Guys, ano to? May helmet. Ano yan? Baka secret. Ah, baka secret yan achievement. We made it. Golden ba? Oo. Ayan, secret achievement yan. Sige, kunin. Ano gagawin ko? Wala, nai-aim mo lang. Ah pa. Ayan, ay ko na. Christine, you're not looking good. No, I mean, that's... Thanks, Robby. Hey, i-mark mo. Wait kunin din niya to. Ah, kinuha na na. Keep it tight. Ah, ayos yun ah. May grenade dito. Okay, ah, waiting, waiting. May red sa taas. Red's dead. May urchin ah. Maraming birds dito. Ay, ah. nga Reaper, by the way. Sobrang dami birds dito. Eh, mark ko na. Urchin leap. Malboy dead. Eh, malayo. Mapatay ko na bomba. Huwag mo. Makamatay oh, na yan. Urchin! What's up? Okay na. oh, one health. Wait lang ah. Dadrop ko na yung defib ko ah. Sige. Ah, wala na pala. Ah, uh, dividil kita, dividil kita. Wala oh. ka. Ayun dito. You'll be right as rain in no time. Thank you. Oh my god. 26. <laughs> Walang kwenta! Oh, Huwag na oh. dapat na madap. Nagpamaba ka na lang pala. <laughs> Oo, dapat i-save mo. Magkabinita lang siya mamaya. Huwag niyo mabarilin yan kasi ma-activate yung birds. Pasok na lang muna kayo dito. Cover me! Ayan, umalis siya sa birds. I-snipe. Sinasnipe ko lang siya kanina eh. Nakakarinig ako ng shit dito. Ano to? May pinto dito. Ay, item? Ah, wala, wala laman yun. Okay. May grenade dito, oh. O kailangan niya. Wala akong grenade. Hindi ako nag-slot ng grenade. Eh. Wala akong yung grenade. Akin yung grenade ingat ka dyan, Luis. Matatayo ka lang dyan. well, Itali na tayo naman sa likod. May back. Ay, oh gosh. Oh gosh. Asan ka din? May horde ah. So sorry. Um, ah, Robin dito tayo. Robin dito tayo. Corner tayo. Inano ko na yung birds. Ay, birds. Wait na. Wala na, wala na. Okay ka na. Kaya niyo dyan? Oo. Kaya naman. Okay, okay. Ah, sino may sniper? Eh. Sino may sniper rounds? Sorry. Sorry. Oo, gamit ko rin. Eh. May papuntang ano sa ino, tol. Ah. Oo, ako na. La lahat pala tayo naka sniper rounds. <laughs> Shit, sham na lang ako. Marami ako, David. One pick. Sige. Ano? Naka-shotgun ako eh. Baka mamaya. A tough fight, but we made it through. Kaya ano, may reaper papunta sa inyo. Patay na. Okay. Kaya rin ako ng sniper. After niya. Dito tayo sa warehouse muna. Russia Wretch. Dami ang puto. Dami ah! Guys, Ship. mahakit kayo dito. Sorry, naano ako. Sleeper pala ako. Mara maraming tao, maraming tao, maraming tao. Oh my gosh. Maraming common, maraming common kanina. Actually, hanggang ngayon marami pa rin. Tapos may fucking... Ah! Toolkit room lang ako, ah. Oh, gosh! Get back out there um, uh, <laughs> um, Kailangan may support eh. Oo nga eh. Next week build, sige, support. Hindi, okay lang ako. Yeah. May hybrid build ako for Doc, Ikuti tsaka Tag. Ah, may isa Wala na tayong canteen. Dito. Mm-hmm. meeting ko na lang. Bili na ako ng mas maayos pa rin. Ingat tayo, huwag tayong pabawas. Ano pala siya? Yep, yep, Pure yep. chaos. Yep, yep, yep, yep. Okay, so ganun uli. Only a stone's throw the clock. Flashback. Bili ako ng team ammo ah. So ka... Uh, ah, quick item, quick item, quick item upgrade. Ako na sa team health. Garrett. Ako na sa team health. Taka sa stamina. Okay. Uh, Shit, hindi ko kailangan ng fast mag. Magbobomba ako. Ako na flashbang para sa mga boss. Sige, ako Okay. flashbang apat. So, Ay, flashbang, ah... Uh, toolkit din ako. dalawang Mas defib na maganda- ko ah. Ay, i-fill up ko na yung defibs ko. Dalawa. Pag na ata mag-pay meds, no? Para mabilisan. Ano rin siya, affected din siya nung ano. Um, hmm. Nag-ammo pouch ako ha, since lahat tayo naka... <laughs> lahat tayo naka sniper rifle. Ow, ow, ow, ow! Sorry, sorry, sorry, sorry. so, <laughs> makareak ako eh. Ow, ow! <laughs> Nagda-damage ka? Di ba dapat wala kang damage? Ah, uh, si Hoffman? Ako, meron ako. Bakit wala ka? Okay. May guard siya. Yeah. Walang friendly fire si Luis. Basta naka-crouch siya. Sino? Si Luis. Down in front. Ay, down in... Ay. <laughs> Got it. <laughs> down in front. On two legs. Guys, yung cake ganyan sa akin. Ako, Luis, kanina ka panood ng duhod, ha? Alam, prakasado niya. Nangitim na daw yung tuhod mo, sabi ni Robby. Hoy! Dinadami mo yung tulang na kasulat. Sabi mo. Wala, um... Pasa-pasa daw. That place is infested. Grabe talaga yan si Robby, no? Grabe kayo, ako nga lo, yung tuhod ko buhay na buhay. Ha? Eh, eh may, may ano, okay, balik na rin. Open grounds tayo, iwa-iwalay. Ay shit, nabaril ko pala yung birds. I mean, art for death na. Okay. Two for death. Focus kayo sa bruiser. Shit, shit, ow, ow. Parang na-stuck siya yung ano, ogre. Kasi nasa labas ako. Reloading. Ah, Luis. Kota. Nakita mo weak point mo. Okay na. Okay. Nice, nice. Nag, hindi ka nag-bed uh, bed cabinet, David? Hindi. Med, kuha ka tape. Wala ba doon na free? Wala, di ba walang free na mid cabinet kanina? Ah, wala dyan sa station. Ah, oh, puta. Urchin Idol. Eh, nakikita ko. Mark, bar for Fardetta siya. Matitrace siya for a few minutes. Urchin dead. Kaya ah, nagbabasa ako ng subtitle. Urchin, hindi. Meron pa isa pa urchin. Parang sa likod. Yes, nasa sa right sa likod. Standing by. Naka-mark for death na, pwede nang barilin. Ayun na. Sa harap, spy, ah, ano, urchin. May isa pa. Okay, napatay na namin. Ay, out of box na pala yun. Magkaka-hard in 10 seconds ah. Okay. Cleaning up. Pwesto. Rich.